Сегодня, 22 октября 2012 года, новости из путинского гестапо, так называемого Следственного комитета, буквально-таки взорвали информационное пространство. Стало понятно, что в России набирает обороты маховик политических репрессий. Политесы с оппозицией закончились. Габье не стесняется более в средствах. Похитив в Киеве помощника депутата Госдумы Ильи Пономарева Леонида Развожаева, спецуха тайно вывезла его в Москву, где учинила судилище без адвоката и допрос с пристрастием. Он вышел за кофе, и в этот момент э, его втолкнули значит, проезжавшую машину, он там начал звать на помощь, но его втолкнули в машину, и эта машина, соответственно, уехала. С этого момента след его потерялся. То есть я не знал про место, его местонахождение, но он вышел на связь э, с представителями украинской организации, аналога Левого фронта на Украине, наших постоянных партнеров и товарищей. Это, это организация «Борьба». Она сейчас участвует э, в выборах э, в Верховную Раду а, и вот контактное лицо Сергей Киричук у меня в ЖЖ, если кому-то нужно телефон, он может тоже давать а, соответствующие комментарии. Короче, с этого момента он пропал. Э, э, представитель вот Верховного комиссара ООН а, вышла через час примерно на связь с Виолеттой Волковой. Э, но мы даже не знали, что это действительный звонок. Мне Виолетта про это сообщила, но мы, честно говоря, предположили, что это провокация, что таким образом пытаются э, правоохранительные органы, наоборот, понять, не на Украине ли находится э, Развожаев. То есть никто из нас этого в тот момент еще не знал. Вечером уже с нами связались вот представители вот наших вот украинских товарищей. Они сказали, вот он был, мы его потеряли, не знаем, где он находится. Мы начали поиски. Э, и уже днем а, э, в воскресенье начали э, поступать сообщения о том, что его вывезли на территорию Российской Федерации. Сначала было, была информация от одного из там, наших друзей о том, что он находится в Москве. Потом вечером поступила информация, что он находится не просто в Москве, а в Басманном суде. Вся эта информация официальным путем <clears throat> адвокатом не поступало, то есть адвокатов никто не уведомил, меня как э, депутата никто не уведомил, хотя закон требует, что первый, кто должен быть поставлен в известности о факте задержания, э, это депутат, э, значит, чьим помощником. Все это не, все это не производилось. Э, соответственно, вечером состоялось э, э, судебное заседание об избрании меры пресечения. Э, оно прошло в закрытом э, э режиме, адвокатов не было. Э, э, вы знаете, что была утечка в Life News. Э, Life News, соответственно, был единственный средств массовой информации, которое вовремя подъехало к зданию Басманного суда, где были эти слушания. Они смогли заснять уже как Леонидова выводили из здания суда, и он успел крикнуть о том, что его пытают, что это все насильственно, и чтобы мы не верили, соответственно, ничему, что дальше будет происходить. Э, э, в принципе, мы предполагали, что если он будет задержан, он что это будет... Да, что ему, что ему угрожают, да. Э, а мы, в принципе, предполагали, что если он будет задержан, это будет именно так, поэтому это была моя ему рекомендация, а, чтобы он уехал из Москвы. Она была до того, как, собственно, были вот решения там об обысках и о том, что он находится в статусе подозреваемого. То есть я все-таки считал, что это чисто воды пропаганда, и э, поскольку эта пленка не может служить никаким доказательством, что, в общем, пошумят, и на этом все закончится. И поэтому я ему посоветовал, что Лень там э, э, не мозоль глаза, не провоцирую тем самым, да, просто у него там бизнес по всей, по всей стране, да, то есть э, езжай куда-нибудь тихое место, и пересиди там, пока, значит, все это будет происходить. Собственно, вот после этого он и уехал, ну и никому даже, в общем, не сказал куда, даже своей семье. Маниловские разговоры о невозможности повторения мрачного 37-го улетучились в одночасье. Слабое российское общество имеет дело с ублюдочным бандитом, перенявшим самые топорные методы НКВД или гестапо. Просто фабрикуется дело, невзирая на слова о приличиях. Это уже не просто репрессии, это террор. Так и надо зафиксировать. Э, в октябре 2012 года в России начался террор. Мы возвращаемся в тоталитарные времена, когда людей можно без всяких оснований, только за их взгляды, только за их политическую активность э, арестовывать, издеваться над ними, избивать. Леонид Развожаев, я уверен, подвергся жестким пыткам. И только под влиянием пыток мог оговорить себя и других, если это правда, хотя я до конца в это не верю. Адвокатов Развожаева и Лебедева не допускают. Это абсолютное нарушение всех норм действующего законодательства, однако власти идут на это, в надежде, что мы промолчим и проглотим этот вызов. Поэтому я сегодня здесь, я рад, что сюда пришло много людей. И я призываю всех все эти дни ближайшие выходить и к Следственному комитету, и к ФСБ, потому что здесь след ФСБ прослеживается 100%. Это вообще международная была спецоперация российских, украинских, возможно, белорусских спецслужб. Это сговор, сговор, международный сговор против людей, которые борются за свободу за перемены, за демократию. Это чудовищно. И сегодня проверка для всего общества. Или мы сможем это остановить, или нет. И тогда нас ждет тоталитарная зима, по крайней мере, на ближайшие 6 лет. Речь уже не идет о каком-то диалоге. Скорее, или бандиты шлепнут общество, или найдется, наконец, современный князь Юсупов, который придушит в колыбели взбесившуюся крысу. Мы здесь каждый день проводим пикеты одиночные после вот этих событий, когда пошли аресты по делу 6 мая Болотной площади. И мы каждый день видим, что количество политзаключенных, а мы считаем, что они Э, арестованы по политическим мотивам, прибавляется. Вот э, новые фигуранты, это и Константин Лебедев, и вот Сергей Удальцов, который, слава богу, пока на свободе, но уже не может передвигаться, у него подписка о невыезде. И вот то, что чудовищная вот эта информация о пытках, похищении, вот это Леонид Развожаева. поэтому этот плакат становится все более актуален. Скрежет стоит по всей стране. Это скрежет закручиваемых в России гаек. Если гражданское общество будет продолжать молчать, если оно будет оставаться неактивным, то скоро эти симпатичные люди в погонах придут каждому из вас. Саша Сотник, Дмитрий Мелехин, Политвестник ТВ.